1995 годзе паводле вынікаў рэферэндуму у нашай краіне змянілі нацыянальныя сімвалы, а расійскай мове таксама надалі статус дзяржаўныя. З тае пары грамадзянам Беларусі ўсё цяжэй адстойваць свае моўныя правы. Пра магчымыя захады дзеля іх абароны сёння размаўляем у рубрыцы ведай свае правы. Які закон абараняе моўныя правы грамадзянаў. Ну, самым основным законом, який датычыцца регулявання пытання ўжывання дзяржаўных мов у Республіцы Беларусь является закон об мовах. Ну і, канешне, Канстытуцыя, якая гаворыць пра тое, што ў Республіцы Беларусь две дзяржаўныя мовы, якія маюць роўны статус. Валодаць дзяржаўнымі мовамі гэта выбар ці абавязак. Гэта і выбар і абавязак. Гледзячы пра каго мы гаворым. Калі мы гаворым пра звычайнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, то тут гэта яго выбар. А калі мы говорим про абавязок, э, то гэта датычыцца ўжо дзяржаўных служачых прадстаўнікоў дзяржавы, Таму што паводле закону аб мовах вось якраз яны абавязаны валодаць дзвюма дзяржаўнымі мовамі э, у межах неабходных для выканання імі сваіх службовых абавязкаў. На якой мове чыноўнікі павінны даваць афіцыйныя адказы на звароты грамадзянаў. Э, усе адказы дзяржаўных органаў службовых асобаў яны даюцца на мове зварота з якой мовы мусяць транслітараваць імя і прозвішча ў пашпарце. Калі чалавек э, не сам не пазначае э, лацінскае напісанне свайго прозвішча, то яно аўтаматычна рэтранслюецца з беларускай транскрыпцыі. Гэта правіла і чалавек мае права адзін раз змяніць гэтае напісанне. На якой мове мусяць ставіць іншыя адзнакі ў пашпарце. Паводле закона аб мовах зноўку ж з прававодстве вядзецца на беларускай альбо рускай мовах ці. І вот эти вот фармулёўкі яны як бы дазваляюць рабіць это і так і гэтак. Но я памятаю, што некалькі гадоў назад все штампы ў пашпартах рабіліся на беларускай мове і штампа аб шлюбе, і аб рэгістрацыі і іншыя нейкія штампы. Зараз чамусьці насе папераходзілі выключна на рускую мову. Мне падаецца, што ў духе канстытуцыі канстытуцыйныя нормы аб мовах дзяржаўных і духе закона аб мовах было б правільна рабіць гэтыя штампы на дзвюх мовах адразу ці можна патрабаваць, каб пасведчанне кіроўцы ды тэхпашпарт на аўтамабіль выдалі на беларускай мове. Патрабаваць это можна, таму што закон аб мовах э, не забараняе бы выдачу дакументаў на беларускай мове. Ён гаворыць, што на той ці на іншай, і в прынцыпе я ведаю, што практыка такая ёсць. Ці можна абіраць мову навучання ў школах і вышэйшых навучальных установах. Грамадзянам гарантавана дзяржава гарантуе ім права атрымання адукацыі на нацыянальных мовах не толькі нават па-беларуску, а на нацыянальных мовах То есть, в принципе, коли есть потреба, например, у людей отчинять польские классы, то это так само мусит быть обеспечено. Не только польские, а грузинские, не веду, иншие некие. Ну, а уж на державной мове, так тем больше. Что робить, коли люди жадают назвать дитя белорусским именем? А им отмовляют, бо у списах гэткага няма. Справа тем, что зараз э, у самрэч ЗАГСы не кируются больше списом именов, і называць можна в прынцыпе ход дартвейдерам. Па-першае, я звярнуўся пісьмова і каб я надалі пісьмова адказ на мой зварот рашэння аб адмове мне значит, каб запісаць э, вот в такой вот форме. І потым я пазвярнуўся в суд просто. Э, в парадку абскаржання дзеянню э, дзяржаўных органаў службовых асоб, які парушаюць законныя інтарэсы правы грамадзянаў. У свеце шмат краінаў, у якіх дзве, тры, а то і чатыры дзяржаўныя мовы. І ўсе яны маюць роўны статус. Нашая краіна не павінна быць выключэннем. Адстойвайце свае правы і не забывайцеся на родную мову.